այսօր պատմական օր է, որովհետև այսպիսի բան չի եղել աշխարհում։ Վիկիպեդիայի լոգոն իջեցվում է Սևանա լճի հատակը։ Անցյալ տարի մեր խորհրդի անդամներից մեկը ստեղծեց Վիկիպեդիայի լոգոն անհամեմատելի մեծ չափերով եւ Ունենք մենք 2 մետր, ինչպես տեսնում եք, 2 մետր բարձրությամբ, 2 մետր լայնությամբ Wikipedia-ի լոգո, դա աշխարհում ամենամեծ լոգոն է եւ 3 տոննա ուրեմն կշռով։ Thank you. Վիկիպեդիայի լոգոն ջրի մեջ վերեցին, որպես նկատի ունեին, որ Վիկիպեդիայի գիտելիքները եւ ընդհանրապես ամեն ինչը մենք խորացնելու ենք, որովհետեւ մենք կկարևորենք հոդվածների մեջ իր իմաստալից բնույթը, խորությունը հոդվածների ու իր բովանդակությունը։ Մենք այսօր շատ ուզում ենք, որ հայերեն Վիկիպեդիան ամբողջ խորությամբ տա ուրեմն օգտվողներին ինչ որ իրենք ցանկանում են իմանալ։ Հույս ունենք, որ հետագայում մի քանի տարի հետո, եթե դայվերները շատանան, կգանք գիչնեն, կտեսնեն ինչա դարեր Վիկիպեդիան, ինչ ինչքանը ինքը համակերպել իրան շիրապատով բնության հետ։ Կարող է մի քիչ փոխվի կամ ինչ-որ ավելի շատ ձգներ իր մոտ լինեն։ Ես որպես Վիկիպեդիստ մտածեմ, որ անպայման մի օր կգամ ու կսուզվեմ, անպայման տեսնելու այդ ամեն ինչը, չնայած որ լողալ չգիտեմ եւ ես կոչ կանեմ այս գաղափարին միանալ բոլորին եւ ներդրում կատարել, որպիսի մեր Վիկիպեդիան լինի լավագույնը։ Մենք ստեղծենք այն գիտելիքը, որ մենք կուզենայինք ունենան մեր սերունդները։